Astăzi vreau să-ți improvizez despre a dispune. Uh, în Dex este, sunt foarte multe sensuri, șase am găsit. A ordona, a decreta, a aranja, a distra, a avea. Pentru mine cel mai mult uh, este a avea, a dispune și cred că subconștientul nostru dispune de foarte multe resurse, ca niște diamante sunt, numai că Uh, trecem pe lângă ele și nu, nu trecem uh, uh, luându-le cu noi. Și mm, uh, mă refer la situația în care uh, chiar mie mi s-a întâmplat la 20 ceva de ani când nu-mi plăcea jobul, nu-mi plăcea ce făceam, poate nu-mi plăcea relația în care eram, nu-mi dădeam seama că pot să schimb și că pot să fac și altfel. Și nu-mi dădeam seama că este un, uh, un super diamant să fac altfel. Frica și teama de a pierde zona de confort este foarte mare și nu, nu, nu ne dăm voie să, să vedem de câte multe comori dispune subconștientul nostru și să le aducem în conștient. Tu ce părere ai? Ceau!